эки лампа ток булагына параллель туташтырылган биринчи лампага реостат экинчисине темир өзөгү бар катушка удаалаш туташтырылган ачкыч жабылганда биринчи лампа дароо күйөт экинчиси кечигүү менен ачкыч жабылганда экинчи лампа кечигүү менен күйөт анткени катушка менен чынжырда токтун көбөйүшү өздүк индукция токтун алдын алат ачкыч ачылганда биринчи лампа дароо өчөт экинчиси кечигүү менен ачкыч ачылганда экинчи лампа кечигүү менен өчөт анткени өздүк индукциялык ток катушка менен чинжирдагы токтун азайышына тоскоол болот